Oh. 我看到失望，他们清楚地放在我的眼。 是饭的胃口没有错，爱着我的，我的身体变得好轻，好像天人可以飞起来，没有山就能变安全，孬种。 总是看着别人的脸色过日子。 我想讲，你等我啊，我甲赵微豪讲那个五念歌哦， <laughs> 建议应该这样唱。 <laughs> 啊啊！我讲继续咯，啊别停哦。哦，你等下等下要唱啊！我先今天到这边吼，节目非常感谢大家啊！ 啊，他没有 CD 哦，要签名拍照哦，啊，结尾以后我们结束啊，就跨两块啊，就终结了呀，还在哦。当当俺不也来这？ 能够有机会哦，Go on go on go 你有机会啦，你加班底，加加班加开始的啦，相信对不 我一个唱片行业真重要这个人物啊吼！你看他赵一豪在台台咧研究所办活动的时候，叫水晶唱片啦、陈明章啦、赵一豪啦，叫人吼来来好好办活动。啊，赵一豪了熟悉，啊一日刚就提笔又来找我。 <laughs> 啊，赵一豪其实就是一个先先先锋摇滚哦，那个老前辈。 <laughs> 啊，所以迄阵我就想讲，啊，既然阿自己咁来找我出还的，我就去民宿内底条几下。迄阵在落去，哦，是为着你，你会会捌听过？是为着你。啊，伊吼，去变数内底都有天然的迄个镭射炉啊，有迄个空间感的，啊，我就卡落去，户，伊啊，早一号去调水晶唱片，啊，了就出唱片，所以早一号伊人公司，我人生这个。 呃，出唱片的一个头一个，哦，温柔就对啦吼，哦，啊，所以我一世人代表的吼，啊，拄着感觉讲作处理袂使，吼，啊，你走以后吼，伊伊有一个足红足红的歌咯。吼，啊，阮伫即个明年吼，二月二十七吼，清水，诶，你清水，啊，你毋是你你五车五车隔壁清水，清水高中哦。 台中摇滚之王老孟 <laughs> 林夏涛，清水高中办一个浮现记啦，浮现摇滚记哦，二月二七二八啦，啊，阮二七啦，阮应该是二七暗头啊左右吼，啊，阮会来唱啊，是说请赵一豪来来唱啊，啊，阮想讲伊的歌都过去就过去啊， <laughs> 所以我是比较议讲。 OK， <laughs> 看这样子好不好了，来来。